Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo la review de un foco parlante que he comprado. Es un foco LED que viene con, bueno, según la descripción, con parlante y control remoto para cambiar el color de luz. Vamos a leer sobre la descripción. Trabaja de 100 a 240 voltios. Eh, va a trabajar sin problemas. El LED tiene un voltaje de 6 watts. es parlante de 3 watts. Eh, la versión de, Bluetooth 3.0, 10 metros en aproximadamente de... Ahora vamos a proceder a hacer el desempaque. Eh, trae un control remoto. Trae el LED. Vamos a ponerlo aquí. Y trae el manual. Ahora, para esta prueba eh, voy a usar una lamparita para poder conectarlo. Lo voy a este, poner. Pueden ir calculando las dimensiones si quieren. Ustedes saben poner en una lamparita de noche. Ya está. Ahí está. Encendió luz, en luz blanca. Ahora, el control remoto tiene esto. Acá los dos primeros son para, para bajar este, la intensidad de la luz. no sé si lo aprecian. Bajó la luz, ahora lo voy a subir. Ya, tiene una, dos, tres. Tiene tres, niveles de luz. Ahora, en ese nivel bajito vamos a poner en rojo. Igual sube la intensidad. Este, medio naranja, algo así. Van cambiando los colores, verde, azul, celeste, otra vez verde, un azul más intenso, un azul menos, un morado, un rosado. Y acá tiene, bueno, es el blanco, que tiene efectos. Por hay cambia de color solito. Y acá tiene otros que es como para que encienda. Tiene otro que es más suave. Y tiene uno que cambia de luz. Ya vamos a dejarlo ahí. Ahora voy a proceder a, conectar el Bluetooth para voy a buscar el dispositivo. Bueno, yo ya le tenía conectado. El Bluetooth se llama speaker light L2. Eh, voy a proceder a buscar unos tonos para que escuchen. Eh, Ahí está, está sonando. Es el volumen. Tiene, suena fuerte, pero si lo suben todo el volumen, eh, pierden calidad de sonido. Yo lo recuerdo. No, no al límite, como para que no, no se escuche mal. Vamos a poner otra. Podemos ver funciona muy bien. También se puede llamar, no tiene micrófono, solo tiene para audio. Eh, así que si quieren hablar, supongo que van a tener que hablar por acá. Pero más allá de todo, creo que es un buen producto, sobre todo para, no sé, en las noches para descansar. Bueno amigos, eso ha sido, todo por la review. Si tienen alguna duda, en la, descripción del vídeo voy a dejar el link donde pueden este, comprarlo. Y si necesitan alguna pregunta, alguna duda, me escriben. No más, con toda confianza. Gracias.